Вот так делать не надо. Нужно уметь раскачивать автомобиль в снегу и без разницы, какой у вас автомобиль. На механике это делается легко и просто. Главное не пасовать. Эва! Stop it! Эва! Эва! Stop! <laughs> stop. Love you for infinity.